hello guys welcome back to my channel तो फाइनली मैंने अपना घर बना लिया है और ये मैंने लिखा इधर वेलकम तो हम लोग जाते हैं अभी अंदर अंदर की तरफ ही देखो मैंने ये मौसी वाले स्टोन से बनाया है और इधर मैं अपने दो एक घोड़ा और एक डॉग रखूँगा यहाँ पर बाहर और इधर मैंने बोट के लिए अलग से जगह बनाया है और ये इधर जाएगा और ये उधर उसके लिए दो बोट रखा है मैं गया नहीं हूँ अभी तक मेरे को देखने पता चल है उधर आगे पीछे डेड एंड है तो मेरे <laughs> पोपट हो जाएंगे मेरे पूरे तो चलो आगे चलते हैं इधर मैंने अपना नाम लिखा है और लेफ़्ट राइट दोनों जगह में मैं अपने एनिमल्स को रखूँगा तो चलते हैं और इधर मैंने आगे अंदर ही फाउंटेन बनाया है वाटरफॉल बनाया है और ये दिखने में कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट करना और नीचे लावा रखा है ये सब बहुत टाइम लग गया बनाने में पूरा दिन निकल पूरा छुट्टी निकल गया मेरा तो और इधर मैंने रेड जब पड़ेगा कभी भी मतलब एनिमीज़ का रेड पड़ेगा तो मैंने इधर पे चार टावर बनाए हैं ताकि फिर बन वो बाद में बताता हूँ और इधर पे ये देखो मैंने पूरा बहुत सारे लार्ज बड़े बड़े चेस्ट मैंने यहाँ पर रखे हैं और मैंने अभी तक इसमें फ़ोटो नहीं लगाया है लेबल नहीं लगाया है इनमें बाद में लगाऊंगा बाद में सब खाली है वैसे भी जैसे जैसे भरते होंगे तब और यहाँ पर मैंने विलेजर्स लोग के लिए जगह बनाया है इन ज, मैं विलेजर्स लोग को बाद में उठा के लाऊंगा अभी इधर पे विलेज मेरे को जल्दी मिला नहीं फिर भी इन लोग के लिए मैंने बना के रखा है घर ताकि मैं ट्रेड कर सकूँ ताकि मेरे को एनचार्टमेंट का बुक वगैरह सब मिल सके और मैं अपने हथियार वगैरह और अच्छे से अपग्रेड कर सकूँ तो ये इधर हाँ मैंने इधर पर जगह छोड़ा उनके लिए ताकि उनको लगा रहे वो सब जो भी बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा रहता है और चलो आगे चलते मैं आपको बताता हूँ नहीं ये मैं गलत जगह जा रहा हूँ हाँ इधर इधर पे भी मैंने वही क्रा चेस्ट के सारे बॉक्स वगैरह रखे हैं क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस एक रखा है ताकि मैं खाना वाना पका सकूँ और इधर पे शायद मेनली मैं सब पत्थर वत्थर ही रखूँगा एमरेल्ड वगैरह जनरली मैं उधर पे हथियार वगैरह नहीं हथियार तो मैं उधर और खाना पीना इधर रखूँगा तो चलो मैं आपको मेरा टावर बताता हूँ टावर मैंने कैसे बनाया इधर से हाँ इधर से मैंने बाहर इसके लिए रखा है ताकि मेरे विलेजर्स इसके ऊपर ना चढ़ जाए नहीं तो पता चला कि मेरे विलेजर्स इनके टावर पे घूमते बैठे पूरा टाइम और कभी कभी तो ऐसा होता है ये लोग घर पे नहीं जाते सोते ही नहीं जाते भूल जाते एरिया कभी कभी ये लोग येड़े लोग है कभी विलेजर्स लोग कभी तो ये टावर मेरा वन है इधर पे इधर पे मैं बॉक्स वगैरह रख लूँगा तो कुछ टाइम बाद ताकि अगर मेरा हथियार वगैरह ख़त्म हो जाए तो बॉक्स से फटाफट निकाल के मैं इन लोग को मार सकूँ ये जैसे मेरा टावर वन है तो हाँ इधर से मैं मार सकूँ तो चलो अभी दूसरे टावर के पास जाते हैं ये सामने ही मेरा दूसरा टावर है बस यही दोनों टावर मैंने बड़े बनाए हैं क्योंकि उधर पे माउंटेन भी क्या पता हो रेडर लोग माउंटेन में आके मुझे मारे हैं और मैंने पहले भी रेड किया है तो बाद में बाद में जब रेड बड़े होते हैं तो फिर सांड वाण आने लगते हो बाप रे उनका तो पूछो ही मत क्या हालत ही ख़राब होता है तो ये मेरे तीसरा है मैं फटाफट थोड़ा जंप मार के आ गया टावर थ्री मेरा इधर पे मैं हाँ इधर पे मैंने एरिया बनाया है चेस्ट का तो इधर पे मैं रख सकता हूँ आराम से और इधर से फटक से जाता हूँ ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट बना के रखा है ये मेरा डोंकी मैंने इधर रखा है इधर पे मैं एनिमल्स रखूँगा तो चलो ये मेरा था फोर्थ टावर तो इधर से हाँ ये तो मालूम ही अभी मैं आपको आगे का व्यू बताता हूँ तुमको गाना गाना आता है नहीं तो सीखना पड़ेगा अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा भीगा भीगा मौसम हाँ, पानी में नाला मजा आ गया तो हाँ ये देखो मेरे सामने से घर ये ऐसा दिखता है ये मेरा कैसल ये घर नहीं बोल सकते ये थोड़ा छोटा सा कैसल है जो भी है अपना ही है कैसल है चलो फिर अब चलते हैं माइनिंग के लिए मेरे को गोल्ड आयरन वगैरह सब जमा करना है क्योंकि मेरे को अच्छा शील्ड वगैरह बनाना है अभी ये इसको बंद कर देता हूँ अभी मेरे को जाना है केव पे सब जमा करने ओह अरे यार ये ना दरवाज़ा परेशान करके रखा है इस दरवाजे ने जाने नहीं देता अंदर कभी भी ठीक से तो चलो फिर अभी सब सामान वामान लेके निकलते हैं डब्बा कौन सा था मेरे को याद नहीं आ रहा अभी ये डब्बा नहीं डब्बे में नहीं है दूसरा डब्बा नीचे वाले डब्बे में रहेगा शाह हाँ मुझे लगता है सब लेके आना चाहिए लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि अगर मैं मर गया जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए ये सब एरो रो और ये तो लगेगा ही और ब्रेड मैं थोड़ा सा लेके जाऊँगा पूरा नहीं और मीट मैं लेके आता हूँ चिकन मैंने उधर रोस्ट करने रखा था ब्रेड तो तेरा ही है तो तेरा तो लेके आना पड़ेगा क्योंकि भूख लग सकता है मजबूत इतना चलेंगे वलेंगे तो और इधर मेरा चिकन चिकन इधर रखा था हाँ हो गया रोस्ट ग्यारह चिकन बस है ब्रेड भी ज़्यादा ही मैं लेके जा रहा हूँ वैसे मेरे हिसाब से तो एरो एरो है और क्या ज़रूरत लग सकता है मुझे मैं देखता हूँ ये डब्बे में क्या है ये डब्बा हाँ मेरा हेल्थ भी अभी तक तो पूरा रिकवर नहीं हुआ है तो ठीक है ना बाकी सब आइटम हम लोग लेके आ सकते हैं ना इतना मतलब जमा हम लोग करके लाएंगे डायमंड वगैरह अगर मिला नसीब में तो नहीं तो कोली जमा करेंगे और कॉपर चाहिए देखते हैं मेरे को टेलीस्कोप का बहुत याद आ रहा है क्योंकि आजकल के गुफा इतने बड़े बड़े हो गए ना तो टेलीस्कोप मेरे को बनाना है जल्दी जल्दी तो क्राफ्ट अगर मेरा कॉपर वगैरह सब जमा हो गया मुझे पता नहीं किससे बनता है शायद आयरन से बनता है तो हम लोग बनाएंगे फटाफट मैं गाय गाय में अपना बेड ही लेना भूल गया अरे इधर हाँ एक शीप मिला लेकिन एक शीप से काम नहीं चलेगा मुझे और दो तीन शीप शीप चाहिए क्राफ्टिंग टेबल तो है केव में मुझे इसके लिए लगेगा बेड क्योंकि अगर मैं केव में मर जाता हूँ तो फटाक से मैं बेड के पास ही स्पॉन हूँ तो मुझे लगेगा इसके लिए बेड इधर मेरे को आवाज़ आए वो वो कहा है यार मेरे को लगा अच्छा शीप मिला रहेगा चलो फटाफट thousand years later oh shit here we go again तो मुझे एक के बड़ा मिल चुका है इसको के बोलेंगे कि क्या बोलेंगे वैसे ये अपडेट तो क्ले केव्स एंड क्लिप्स का आता तो, तो इसको के भी बोलेंगे ना अब मुझे थोड़ा वैसे नीचे जाने का थोड़ा रास्ता ढूंढना है ताकि मैं धीरे धीरे नीचे जा सकूँ इधर से अगर नीचे जाऊँगा तो डायरेक्ट ऊपर ही चले जाऊँगा मैं मेरे सारे पूरे सामान गिर जाएंगे पूरे चले जाएंगे इधर से तो इधर से मेरे को नीचे आने का जगह थोड़ा झाँक के देखता हूँ किधर जगह हाँ इधर से मेरे को दिख रहा है अगर मैं इन कांटों पे गिरा ना तो भी मेरे एक तो चार ही हार्ट बचे हैं वो भी चले जाएंगे फटाफट जॉम्बी इधर से मेरे को दिख रहे नहीं है काश मेरे को स्कोप होता नहीं तो फिर इधर से मैं एरो फेंक के मार देता इधर से हाँ इधर मेरे पास थोड़ा रास्ता दिखा उधर कांट है बच के थोड़ा ये इधर से रास्ता कोल मेरे को दिखाया पर ओह वो वो दो वो जॉम्बी देखो मेरे पास आ रहे कैसे मुझे मारने के लिए मेरा शील्ड रेडी है तुम लोग के पास अरे बच गए लोग अरे कोई नहीं आ जाओ आ जाओ देखते तुम लोग को पकड़ तुम लोग ही आओ तुम लोग ही आओ मेरे पास आ जाओ तेरे को तो पहले मारूंगा तू आ रे बाबा तू आ कूदता हूँ मैं औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है तेरे पे रुक कूदा मार खा खा खा खा मेरे हाथ को मार ले ये तेरी तो छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं तू भी आ तू भी आ तू एक गया दो गया उन लोगों को पानी नहीं रोक के रखा है पानी मेरी ऐसी मदद कर रहा है उनमें गंदा ओवर हो रहा है एक काम करता हूँ तू आ इधर आ और लग गया देखा वो कांटे ने कैसा मारा मेरे को तू आ मैदान में ही आ रुक रुक तो आप मैदान में आ इधर पे अच्छा जगह है ना तू मैदान में ही आ इधर पे आ जा आ जा आज बेटा आ जा आज तेरे को ना इससे मजा चेकाएगा ना ले ले मार खा मार खा खा आठ खा गया मेरा अच्छा खा खा खा ब्रा ब्रा चलो अभी आगे चलते हैं यार मेरा लाइफ बहुत कम है यार एक भी जॉम्बे आएगा तो फिर मेरे वाट लग जाएंगे तो खाना खा के देखता हूँ खाना खा के हेल्थ बढ़ते क्या हेल्थ कैसे बढ़ता है यार समझ में नहीं आता है ये एक्सपीरियंस हेल्थ बढ़ता अरे शिट अरे शील्ड शील्ड शील्ड शील्ड खाओ मारो मारो शील्ड मदद कर भाई शील्ड अगर एक भी मेरे को फटका फटका पड़ा ना अरे इन लोग का कितना लाइफ है हाँ, अरे बच्चे में बहुत वो तो तो सिखाता है मैं भी ये अरे फंस वो मर रहा ही नहीं अरे कितना मारूँ हाँ ठीक है मरा मरा ठीक है यार मेरा अरे मेरा हेल्थ कैसे बढ़ गया रे मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस से बढ़ता है हेल्थ फटाफट पता नहीं यार अचानक से अभी तीन ही हेल्थ था मेरा अभी कितना मर गया एक दो तीन चार पाँच अभी हाँ अरे कोल मिल गया मेरे को यहाँ पर अभी कोल फटाफट जमा कर लेता हूँ आयरन गोल्ड नहीं सही तो कोल ही सही कोल भी काम आएगा ए, अरे क्रीपर बाप रे क्रीपर फटा मेरे बच्चा यार मैं क्रीपर बहुत गंदा लाइफ खाता है जोम्बी का तो कोई टेंशन नहीं था मेरे को क्रीपर का पहले टेंशन नहीं था फटक से इसको मार के दूर भागने का था और कोई जॉम्बी भी तो है नहीं चलो ठीक है अभी कॉल ही जमा कर लो यार जमा कर लो फटाफट फटाफट कॉपर वॉपर मिल गया तो भी अच्छा है मस्त आयरन अगर इधर पे खोद के खोद के मिल गया मेरे को पता नहीं आयरन किधर मिलेगा यार इतना नीचे तो आ गया मैं केव में फटाफट आयरन मिलना चाहिए इतना बड़ा केव होके फ़ायदा क्या क्या मालूम एक और मिल गया एक्सपीरियंस भी मिल गया मेरे को अच्छा खासा बारह एक्सपीरियंस हो गया मैं आगे चल के एक्स पे फार्म बनाऊंगा एक्सपीरियंस का फिर टेंशन ही नहीं यदि ऊपर कोल है तो ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता हाँ इधर से एक रास्ता है इसको तोड़ना पड़ेगा थोड़ा फटाफट और ये मेरे को मिल गया कॉपर अरे वाह कॉपर आजा आजा आजा तू भी एक और ब्लॉक एक और ब्लॉक एक और ब्लॉक मेरे को उधर नीचे नहीं फिलहाल देख रहा नहीं है और कॉपर मिल गया ठीक है बस अभी देखता हूँ मेरे को ये कॉपर से कुछ मिलता है क्या मदद कुछ शायद टेलीस्कोप बन जाए कॉपर से बनते हैं कि आयरन से बनता है टेलीस्कोप मुझे याद नहीं है ठीक से मेरे को उसका रेसिपी देखना पड़ेगा तो ठीक है अभी आगे आगे बढ़ते धीरे धीरे नीचे और कॉपर है बट मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा है कि इतना सारा कॉपर लेके मैं करूँगा क्या मेरे को कॉपर के बारे में भी इतना ध्यान नहीं है क्या बना सकता हूँ मैं तो रहने देता हूँ मैं उसको मैं आगे आगे जाता हूँ इधर से इधर पे अंधेरा लग रहा है थोड़े जॉम्बी भी मिलेंगे शायद संभल के रहना पड़ेगा क्या <laughs> थोड़ा डर ही लग रहा है मेरे को एक और कोल कोल मिल रहा है कोल ही मिलता है यार कभी फटाफट A few inches साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो मुझे मारने का तो कोई टेंशन नहीं लेकिन मरने के बाद वापस खेल में आना पड़ता है अरे उधर स्पाइडर है यार फिर दिमाग खाएंगे ये लोग आ जाते हैं वो टूट के हम मारे उन लोग को अभी लेकिन वापस से फिर बाद में उन लोग को जमा करने के लिए मेरे को केव में आना है ले तू मार खा खा मार खा मार और किधर है ये खा खा तू भी खा अरे यार इन लोग ने अभी अरे दिखा ही नहीं अंदर में वो जॉम्बी अरे यार तो बोर हो गया इन लोग को मार मार के एक एक दो दो को मार मार के मज़े नहीं आ रहा ये एंटरमैन उन लोग वैसे तो वो कुछ करेगा नहीं जब तक तो मैं उसको कुछ ना करूँ तो ये तो ये भी गया ये, तो आराम से मर जाएंगे तो जल के मार रहा है चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अरे यार कोई तो मार रहा है यही नीचे लगता है लेकिन इसके हाथ पे तो कुछ और है रुक इसको इसको तो मैं इससे ही मारता हूँ ले खास लेकिन इसके हाथ में कुछ और ही है फिर भी इसको मार देता हूँ फटाफट बाकी देखता हूँ मैं कौन मरता है वो दूर से वो मार रहा है शायद उधर पे भी और उछल रहा है ले तो भी खा क्या उसको लगा है कि नहीं बोर्ड इधर बीच में आ रहा है मेरे को अभी भी आवाज़ आ रहा है लगता है मेरे आसपास अभी भी है कोई तो मेरा तीर बज गया हाँ वो खाली फोकट वेस्ट जाता कोई तो है अभी भी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ से चलता हूँ खाली फोकट मेरे पास जो सब है मैं लेके जाता हूँ वही ठीक रहेगा मेरे को तो लगता है इधर पे अभी अभी देखो वो देखो आ रहा है वो उसको परेशान किया मैं तो आ रहा है इधर पे इधर पे मेरे को और एक जॉम्बी देखा मैं मारता हूँ उसको छोड़ूंगा नहीं मैं नहीं तो खाली फोट आके मेरे को मारेगा ओ कोई तो मारा कोई तो मार रहा ओ शिट कोई तो मार रहा कोई तो मार रहा कोई तो मार रहा है हाँ अरे स्केलेटन ऊपर बैठा है ये मेरे पूरा तो तो मेरे बोर्ड से खा और मेरे को टेंशन नहीं थी मेरे दो ही हार्ट बचे बाप रे बाय मेरे दो हार्ट बचा है यार बच बच बच बच बच कैसे बच ऊपर ऑल स्केलेटन है अरे ऊपर से भी हमला हो रहा है तू मर तो पहले फटाफट मर फटाफट मर फटाफट मर दोनों हमला कर रहे यार रुक अब इसको देखता हूँ मैं किधर है रे तू किधर है हाँ ले ओह फक क्या मारा रे ये उसका नेम इतना भी खास नहीं है रुक ना तेरे को बजाते मेरे थोड़ा टाइम दे मेरे को रुक अब मेरी बारी मेरी बारी बारी बारी से मारेंगे बारी बारी से रोक रुक जरा देता तेरे को रख के एक फटका देगा ना तेरे को तब समझ में आएगा ये ले फटका थे और बच गया रे एक और फटका दूंगा ना रुक रुक ये ले कैसा लगा आया मैं क्या मज़ा दिख रहा भी मेरे को नहीं इतना हाँ मर गया मर गया बाबा ठीक है ठीक है ये और एक जॉम्बे आ रहा है चल के मैं क्या करता हूँ मेरे मेरे पास जो कुछ भी मिला है ना फटाफट एक्सपीरियंस लेके भागता हूँ इसको मारता हूँ पहले फटाफट ले भागू मार खा खा मार अब किससे मार रहा हूँ मैं उसको ठीक है ये तो मर गया तो मैं आता है लगता है है क्या कोई आस पास हाँ है रे अभी लोग ले तू मार ले दुखा मार जा रहे यहाँ से तेज तो चलो अभी यहाँ से चलते फटाफट और नीचे जाने के लिए तो बाप रे यार बहुत गहरा है यार खाली जाऊँ कि नहीं जाऊँ कोई तो कोई है कि नहीं इधर पे आवाज़ तो आ रहा है ले बहुत दूर है यार ओ oh, फक दो दो दो दो तेरे तो रुक मैं तेरे को अभी ठीक करते हैं दोनों को फट भाई इधर से फट है बड़ा और एक जॉम्बी है ना इसको भी फटाफट मारना है ना इतना जोर से फट तो के देता रुक ये यार इधर तू तेरे तो आया बड़ा सस्ता वाला जॉम्बी बिन पकड़ को परेशान करने आ जाते कभी कभी पतली गली पकड़ के इधर से रफू चक्कर होता है मैं वाह वाह इतना सारा मिल गया आज के लिए बस इतना ही